si no tenim un carril segregat, l'espai per anar amb bici és la calçada. Però per quina part de la calçada hem de circular? Arrambant-nos a un costat, donem peu a que ens avancin sense distància de seguretat. Podem topar amb la porta que s'obre d'un cotxe aparcat o podem quedar en un angle mort i trobar-nos en una situació de risc. Per això, encara que ens faci respecte, la posició més segura és al centre del carril. Anar pel centre del carril amb decisió, per la nostra seguretat, és el millor.